Ako, pasaba ako yung akin. Wait lang, min ah. Nagawa talaga. Mas ano. Nasaan yan? I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tiny bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen her. Shady love the way I whip it in a two-seater. Hmm. Itlipan tayo na ito ah. Ay, kran. Kran. ah, si... Langya Kala ko si Shara. Kran wala ka? Nag-ano pa naman mo ako? ng isa yan, Shara. Manatan mo na isa. Nag-on mic pa ako. Ano po? Bilang ano, sa kabilang building na doon sa'yo, malapit sa'yo. Sino po ba yun? Dito po ako. Dito, men. Ah. K2. Ah, sa akin taas. Soy creada no, no, Tagal natin naglaban doon. Na. Mga 3 million seconds. Uy! Nasaan na yun? Natrap ako? May mga baril dyan, K3. Ay, nasa baba, nasa baba. Medyo sa baba. Bumaba, bumaba. Potato pa ako ron. Ano pa sa tango? Anong baril niyan? Sa tangga meron pa dito sa akin. Aro, ah, oh, ayun. Wow! Sa ko na tong mga ano, attachment neto. Ano move tayo? Kalaban doon ako ah, tinago ko. Saan? Sa inyo, men? Sa kabila yan? Sa Blue House, sa Blue House. Eh, tumatalo, no? Sa kabila. Thank you. Knockdown pa lang. Ano sa likod? Uy, may knock silencer. Back, back, back. Ayun. Patay na yun, nasa puno. Nandun yun, yung bangkay. Eh, may eh, laban sa akin. Eh, nakabangka, nakabangka. Hindi, hindi nakasasakyan. Ba, dami. Tago, tago. Oh, incoming pa. Upo na. Ano dito sa akin, sa likod. What? Yeah. What the fuck? meron dito sa harapan natin ah. Saan yung sakyan? Wala. Hindi, sakyan sa taas. Ano sa taas? Uy! Ano sa gilid? Ako, pikutan tayo. Wait lang, dami. Meron pa rin sa kabila, oh. Ano? Incoming pa. Knockdown sa... Ang dami. Yung sa akin, nasa likod dyan. Kung saan ako namatay. Meron din doon. Putik, hindi tinamaan. Hindi, nakita ko na isa. Sumisilip doon sa kabila. Sa pink house. May pabaab dyan na dito sa amila? Tatlo dito, tatlo dito. May tatlong kalaban dyan. Baka ini ito yung nandun ko sa amila. tapon ako. Meron din dito eh. Gago. Sumama <laughs> pa na naman. Ay! Ano sa taas, nasa taas? Nasa na kayo nandito? Nanggalabi nandito? Ay, dito na ako dito. Ow! Sige, sige. Basta lang. Ay, ito na sa main. Basag yung armor ko. Dalawa lang Lumayo. Lumayo, lumayo sila. Lumayo na yung kalaban na. Ah. Pero hindi ko alam kung sila kayo nila. May na-knockdown ako dyan eh. Na-aid kaya nila yun. Nasa gilid lang yun eh. Na-aid ko. Na-aid na na-aid. Na-aid siya? Dalawa na po. Dalawa na dito po. Dalawa na dito pa. Alam ko na ba? Gago, sumumpan na naman. Magkalaban sa 30. 30. Ang hit lang Uy! Ang ah, hit lang yan. silencer sir. Hit lang. Uy! Nalitod. Puta na dito na pala. Naikuta na ako. Nasaan yun? Hindi ko makita, men. Sa taas. ng blue house. Ayun na pala man, oh. Paid ako, man. Paid ako, paid. Huwag pa lang, man. Tarantado. Patay ako. Gago. Dako yung magkamot ko sa pinalabas yun. Ba't pa kaya ako? May medkit ka dyan? Ay, meron. Sana umabot. Wala na akong armor. Kaya ano. Thank you. Mo. Napatay niya na sa blue house. Thank you, thank you. oh, napatay na niya. oh, no, no, no, no. Dahil sumampa. Aray. Sumampa sa bako dyan. Wait lang muna. Nagawa talaga. Tapos ano na? Ano? Nasaan yan? <laughs> Jesus Christ, great. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand.